अच्छे लगे थे देखो जा मेरे को ग्लूकोन डी बना के ला दो ये लो अब क्या खत्म होने के बाद चालू करोगे हेलो दस मिनट तो बचे हैं क्या चालू करोगे हाँ हाँ this recording this game play yesterday I was chopping pine out the store. Wonder if that place is still standing. Reveal it, fast reveal it. Revealing area. Like मैंने प्लांट भी कर दिया अरे मिड पे मिड पे बंदे मिड पे ओपन दी डोर ऊपर है ऊपर ऊपर ऊपर अबे क्या पागल है क्या मेरे सामने खड़ा हो गया भगवान मेरे से डिफ्यूज मत करना प्लीज फट जा फट जा फट जा बाइक फटे जा बटर टीवी क्यों नहीं चलता ये ढक्कन मत दबाना करो जरा अरे सब यहीं के आके ठुस गए तो हम तो यहाँ पे बैठेंगे ना ठीक देखने के अरे तो मेरे को जगह तो दे दो बैठने समझ आ गया भगवान मैं फैंटम नहीं ले सकता सैड लाइफ है ना तो ओके सेम भाई तू चुप बैठ ना यार हाथ में पकड़ के रख हम्म, बाहर निकलो ना नहीं नहीं Enemy spotted mid. वो पीछे से आया था फिनिक्स मैंने देखा अरे जीट के सभी को मार देगा हमारे लिए तो कुछ छोड़ दे भाई कौन कर रहे नहीं करूँगा भाई ये बंदा अरे आप मैं दे वाली गन उस कल वो लगा दूंगा मैं क्या स्किन स्किन नहीं बड़ी जो मेरी इस पर है ना ये देखिए इस पे ये टैग लगा हुआ है ना ये देखिए वाला ये वाला तो ये मैं कल इस पे मतलब अभी अभी लगा दूँगा अरे क्यों मैं वेस्ट किया वापस जल्दी से लगा लेते हम तो। शिट मेरे यहाँ कोई तो सेफ्टी के लिए आ जाता मेरे कोई तो आ जाता सेफ्टी के लिए बैकअप के लिए कोई तो आ जाता बैकअप के लिए भाई हमारा एक मर भी गया ओ स्क्रीन है मेरी seconds left. One enemy remaining. Nice, Sage. Nice. feeling दूर भाग भाई दूर भाग तेरा गरम बेशड़ा दूर जाओ दूर जाओ थोड़ा स्पाइक से भागो फट गया तो तुम फट जाओगे बट उसने भी तो वही गन ले रखी थी प्लीज बैकअप दो यार लेट्स गो बी आगे मत आ जाना I was going to blind left click बाप रे बम फेंक दिया बम फेंका उसने भी खुदा ना रह पाएंगे ये पीछे देख तो ले किधर बंदे दिखा रहे हैं खुद मर गए ओमन लो 120 टैग ब्लैक स्टार हां उधर ही है जीट इधर ही है One enemy remaining. पीछे पीछे पीछे हाँ इधर ही था ओमन ओमन तो मर गया फिनिक्स मर गया फिनिक्स बचा है जी जी भाई क्या उधर नेटे नहीं आते आप ऊपर जाने का ले रहे हो भाई और लो अल्टी रेडी करो अपनी जस्ट वन डे भाई मेरी रैंक है आयरन वन भाई पुश करो रेस प्लांट प्लांट प्लांट प्लांट है मेरे को मत फोड़ना मुझे फोड़ दे भाई वहाँ धमाके चल रहे हैं मैं एकदम हैंडल धमाका One enemy remaining. expecting that. I expected better over It is ready. कैसे कैसे अपने बाप की इज्जत खा के करेंगे ओ ओ ओ ओ एक बंदे ने दो को कैसे मार दिया प्लांट भाई find him and then kill him. ब्रो ब्रो आ रहा है वो उधर ही आ रहा है hero We are strong because we are together. back up. Joke's over. You're dead. One enemy remaining. OPG. back. He's back up. area. Satchel out. Fast, fast. Arre, why are you killing me, yaar?